千葉エリナです <laughs> あのも千葉エリナですえっ、ー、と北海道出身での生まれつき脳性麻痺という障害で電動車椅子に乗っています、はい、そしてヘルパーさんの生活なくては日常を過ごせないような体なので <laughs> なんか女として見られなくなるのね あ付き合ってるとね付き合ってると、うん、しかもなんか車椅子だし自分が、うん、だから大学4年生の4年間付き合った彼氏も、反同性みたいな形でしてて、身体的にねあなるほどね持ち上げてもらったりとか、はいはいはい、そういうのってたんだけど、なんかだんだんね疲れたもう嫌だ頼むごとに言われてしまって、うん それがねちょっと精神的に苦痛になって、うん、ということでベイビーちゃんの話をしていこうと思うんですけどその前に感覚はあるんだよねこう触られた感覚はねそう感覚はあるでも自り自分で自分で動かすことはできないんだよね、えっと、動かすことはできるのできればできるけど、でもその時に 脊髄損傷でいう形成みたいなのが起きるから、うまく言うことが聞かないそういうことが聞ないなるほどじゃあその行為はできるのできますできるしわかるできるしわかるえー、 <laughs> 今まこちゃんの足をねあの不随運動で蹴ってるんです <laughs> めっちゃクロスしちゃった <laughs> えやでもおよでしょなんだけどさ 足指がつ指さ削られちゃったいやおいはいいんだけどさ、うん、指こうこうなるじゃんおいのふくらはぎに対してね指やられないかなって思ってあ全然全然全然やられても大丈夫 <laughs> 柔らかいからそうちなみに初めてやったのはその高校生の時高校生の時にモバゲーとモバゲーで知り合った人とやちゃんと営んだの 元ナンバーそれが初めてえちゃんとこうなんていうのあいいなっても思うわけえ最初は、うん、痛いしかったでもちゃんと、まあ、その時を得て普通にあいいなって思うわけあ、はい、あへえそう <laughs> まあまあそうだよね感覚が普通だからね、うんうん、そうですねえでもできない体体勢もあるよねかな男の人の上に乗る体とかはできない、うん 基本マグロ違う言わないそうやって言わない違う違う違う違う違うそういうことじゃないマグロの意味が違うマグロの意味が違う違うの違うの、うん、マグロってあのあの何も感じない人のことを言わないそういうことそうそうそう、やられるこうむあれだけのマグロじやられるやられる担当みたいなあまあじゃあそれでもうちらも一緒うちらとか親も一緒だから、うんうん、全然問題ないんだ問題ない問題なく、うん、えー ちなみにあの、なんて言うんだろうちゃんとあのなんて言うのなんて言ったらいいんだろうあの言葉を超えることはあんのあ超えるっていう感覚はあるのあるああるんだ、うん、いやいいなもう久しくそれを感じてないからもう超えたいんだよなほんとうんそうなのね素晴らしいじゃああちゃんは普通に作ることができるのはいできますできますっていうか あの脳性麻痺だからといって、うん、あのできないとかは、うん、自然にできる人もいる。えー、私は脳性麻痺だけど、うん、その他になんか婦人科系のちょっと生理不順だったりとかがあるから。 こに対してのどうしていくかっていうアプローチはあるけど脳性、ね、麻痺だからといってできないできできる、うん、はない産む時は自然分娩生きめるそうなんだよねだからそういう人の話をちゃんと聞いたことがないからこれから聞くんだけど、でもほぼほぼ帝王切開って聞くかな、しかもあれだよねその なんていうのも大丈夫っていう生まれても大丈夫っていう時期くらいできっと帝王切開、うん、早めにそうね早めにって聞きますねへえうん下半身麻痺でも一緒でさずっと車椅子に座ってるわけだから、こう伸びれないじゃん、うん、お腹がね 座った状態でずっとパンパンになっていくのが想像つかないし、うん、でももっとって仕方ないと思うんだよね自分で異常するからさ、うん、それにプラス今のお腹に2キロくらいか、うん、1 5キロがつくってだから自分でできることが少なくなりそうそうだしそれがそうだ <laughs> しかでもちゃんと耐えれるんだねそうそうそうそうなんかねいざとなった時にね突っ張れる足だからすいません、ね、大丈夫ヘルプって言える時はもう安全でもはやそうねそう言えない時でもこれ使ってヘルプ <laughs> ごめんごめんごめんそう そうだねいやそっかでもじゃあ子育てでもさ結局、まあ、一人ではやっぱ難しいじゃん、うん、ちなみに今、まあ、ヘルパーさんついてるけどさ、うん、自分のヘルプしてもらいながらその同じ料金で子育てのヘルプってしてもらえるの福祉の制度で、子育て支援っていうのがあって、うんうんうんうん、自分がこう子育てしたいよっていうって思うことに対して、うん ま、ヘルパーさんは何て言うんだろう私がしたいことでもできないことを助けてくれる支援者だから、うんその自分がしたい子育てとかを手伝ってくれる福祉制度があるのね、うん、えそれは上も使えるのかな使えると思うよあそうなの知らなかった、だからヘルパーさんと一緒に育てていくっていう感じに なると思ううんじゃあ旦那さんはあんまりおなんていうのヘルプはしないってこと今日常的にもあめちゃめちゃしてくれるでも夜もいるんでしょそう夜夜はいないあ夜はいない、うん、じゃあ家にいる時は大体旦那さんがやいろいろやってくれるのそうそうそうそうトイレとかお風呂とか、うん、手伝ってくれるへえんかそれを苦に思ってない人だから、うん、助かる なるほどね、うん、今回はじゃあ、まあ、千葉ちゃんのその恋愛事情をね聞いたしあとまあ直せな日の人の赤ちゃんベイビー事情とかを聞きましたが、まあ、本当はもっとヘルパーさんのこととかもね聞きたいから、うん、もしご飯食いながらできるんだったら。しようしよう、はい、ということでまず一旦ここで締めましょうはい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 Ooh.